Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre fotogramas clave. Entonces, el fotograma clave es como te da la posibilidad de hacer una transición con cada filtro que tú agregó a tu video, ¿no? por ejemplo em vídeo passar hemos estado agregando filtros, ¿no? Por exemplo eu posso selecionar el brilho por exemplo e acá hay um botãozinho que es fotograma clave. eu lo clico e ele vai abrir acá abaixo essa carpetita aqui não Fotogramas clave. E cá ele vai dar como na curva de nível, assim. Então com ele clique direito cá, eu posso eliminar o fotograma clave, ou eu posso cambiar sua forma, né? discreto, linear, suave. ou por suave, por exemplo. Então, que hace isso? Por exemplo, esse ponto, eu posso elegir um valor de brilho, por exemplo. Eu posso começar meu vídeo un brillo oscuro y al final yo puedo subir brillo. Voy a ser bien explotado. E incluso puedo hacer esa transición más suave posible. Entonces acá yo puedo inserir otro punto. Acá otro punto. Entonces eso es ajustable, mira. ¿Ves? Yo puedo oscilar, yo puedo... Y bueno, con eso. Aquí. Voy a ajustar de nuevo. Ya. Y puedo agregar cuantos puntos me dé la gana, ¿no? Estás usando aí o play. Mira. peço escuro. E vai subindo. E vai dando claridade. Isso é super útil, assim, se tu queres assim, uma transição entre dois cortes de tua película e e que dar um efeito assim, não? Que a transição seja suave e etc. Isso tú puedes hacer para el video, puedes hacer para el audio, puedes hacer con la mayoría de los filtros, o sea, yo puedo hacer con contraste, con balance de blanco, etc. Entonces acá yo he hecho uno, por ejemplo, con, con el tono, o sea, he intentado hacer con la corrección de color, perdón, e donde yo hago, empiezo el video en em un um tono frío, y suba un tono caliente, ¿no? Quedó más o menos, pero para ejemplo creo que está bueno. Acá tengo otro ejemplo, eh, un corto que estoy haciendo. Entonces de una escena para la otra yo he usado fotograma clave para brillo, ¿no? Entonces en esa escena seleccionada yo he hecho, he utilizado ese fotograma clave. Entonces acá se puede notar esa línea, ¿no? Suave eu peça com brilho barro e brilho para igualar com a escena posterior, não? Então se ela queda assim, não? Mira como ele brilha aumenta e cruza para a outra escena, não? Então eu hecho essa transição, he o tipo, fotograma clave para isso, não? Para quem Aquele corte ser orgânico assim. Vale, mais uma vez eles passam. Mira como acende e corta para a outra. Então, essa ferramenta eu sugiro que explorem, que roguem com ela, que pode ser bem útil e é bem interessante assim. Vale?